今から水掘りします早速1匹目 はい2匹目あすごいね3匹目3匹目1箇所掘っただけで3匹出てきた くい素晴らしく水がいてるからちょっと見てもらおうかなこうなったら出てこなあったとったほら。出たい出たいやつこいついいやつや、うんこうやってね 進んでいけばこうまた次の場所埋めていけるんでねそうやって場所を潰さないようにこう入れ替え入れ替えいくのが順番に掘っていくのがまあコツというか枯れ葉ゾーンがあんまりいなくて枯れ葉すぎてこう土になりだしたぐらいですかねほらまた言ってた。 ちゃいなんですけど土になりだしたぐらいから結構出てきますね水はほらおったほらおったこいつ強烈な出てきたよこれ見て15センチぐらいあるねこれ最高の餌やでこれ種類は何何ミミズなんかちょっとよう分からんけど でかい手のひらぐらいあるもっとでかいやついてるんですけどねまあもうミミズはもう腐るほど出てくるさよいしょどんだけ女ってくるよいしょしてきますねもうさもうまだ2メートルちょっとぐらい掘り進んだだけでもうだいぶいてますよこれだいぶ。 大変やこんばんはこんばんはこんばんはさあ始まりましたワンフィッシングチャンネル今日は今日は今日何釣り今日はうなぎ今シーズン初のうなぎ釣り初のうなぎ釣りさっきミミズ掘ってきたよはいうなぎの仕掛け簡単重りつけますでこういううなぎの針 おこうくくられた針もあるけあるからね楽、はい、くくられた針しか楽ですよね、うん、僕くくられた針ばっかりです今日はまた助っ人外国人の <laughs> ちょっと待ってイモリいてる道ゴンゴゴンザレスゴンザレス道をイモリ捕まえたすげえイモリいてたお腹わかわいい赤いやつや赤いやつ逃がしてあげましょうどこに逃がすの川やろえ川泳ぐの泳ぐ泳ぐ 川川から上がってきたやんそいつと濁ルスリアンこれでも田んぼとかにはおるから、まあ、その辺置いといてあげたら <laughs> 助っ人外国人ゴンザレス道をバリバリの和歌山人ですたねたい <laughs> な感じでちょっと今日川に川に来てるんですけどねなかなかの雨のスタートで 濁流そう昨日めっちゃ雨降りましめったからねちゃ降ったなこれ釣れますよどこないぐらい降ったからねちょっとやっぱ理想は笹濁りぐらいがいいみたいやけどね抹茶よ <laughs> まあね雨降ったらうなぎ釣れるんでそうよ水多い時の方がチャンスだからねちょっと頑張ってやっていきましょうはーいーいそれではそれではレッツゴー ょっとやり投入したけど <laughs> あまりの激流にこれはちょっと流れ強すぎるかなちょうどいいよほらそれは当たよあああああああああ これちっちゃな当たりはいはいこんなのかかってさいきますね待っい待ってちっちゃいな当たりがついてるおおおうなぎちゃんめっちゃ重いいやこれ重すぎ重すぎついてるやついてるおおおあナマズやろナマズやでかかったな今のでもまあまあな 五十は超えてたなんでバラすんだよ切れたんちゃう切れとるやん切れた細かったもんそのあのあの糸割と細いでだから俺一応持ってきてんねん太いやつあなるほどなうんおお生ずやったなこう抜き上げるってなったらさすがにさ細い糸じゃ無理やん無理っすねちょっと無理やね完全に食うてだな食うてたっす釣ってほしかったなパン君パン君釣ってほしかったな まあまあこれからですよもういきなり来て、まあ、いきなり来たもんな来て5分初頭で来た撮ってたよずっとまあもう一回頑張ろうかはいゆっくりゆっくり行け まだ切れるぞええこれうなぎさんになるぞええうなぎやうなぎやうなぎやうなぎやうなぎやうやったでかいでかいでかいしかもまあまあまあまあでかいやった飛び込みましたやったな釣竿にはいあ調子いいな降りていいですか降りたらでも絡まらんか、うん、結構ええサイズやんしかも バカ持ってこいよバカ持ってこい水汲みとここ届くよじゃあ元島ですかじゃあとりあえず水汲もう汲めるこれ多分届くと思うで何入ってんの俺細いとじりつけたから俺なかなかいいサイズのよかった一発目よかったな、はい、まさかこんなつるすぐ釣れると思わんかったな、はい 優勝ついていくセッティング完了、う <coughs> ん合わせが怖いけど完璧セット乗れよ早く乗れ自分のだけ完璧にセットしてほしい 楽そうやなうなぎ釣りなんかワクワクするわこの前釣ったからなるこの前釣ったマジでかてか時お前僕は多分一番精神あるっちゃあるとこやお店はい日々おおもう当ててるおおおおみんな面白そうやな俺が乗違う俺うなぎさん でかいでかいでかいでかいいきなりえ、うなぎやちうこれえ、うなぎややろこれさんちょっとでかいしええ、ちょっと待って、ジんさんこれやばいちょっと待って、んさんでくるわ待ってね走ってたら絶対遠いでお前ちょっと僕のよキモダつけといてほしい やばい今豆乳何秒 <laughs> 釣れました今もう1投目投げて約1分しかもいいサイズようなぎ これ来てるここここ座るの一番いいで、うん、おおこれはでもでかうなぎだったらこんなあたり行きましたうわ腹パンえぐい半端やな ほんまや気持ち悪い家とかかかってるわ精度がかってるやん見て飛んでったもん It's a nice f i はい虫やばいお疲れ様ですです岩の超過ですじいさん釣ったうなぎ幸先良かったのになめちゃめちゃいいサイズやねサイズはめっちゃいいよめっちゃすぐ釣れたねそっからね 甘酢坂しか釣れまあそんな甘くないよねこれちょっと生かして泥抜きしてねかば焼きやなかば焼きサイズということでお疲れでしたお疲れでしたはい